泉士のもと広く憲法を勉強するためにやってきました弟子入りを志願する珍味でしたが陽泉同士から予想もしなかった答えが返ってきたのです一戦じゃ何の役にも立たねえんだよ大臨時憲法は大臨時憲法は役に立たない大臨時憲法は 何の役にも立たれ命がけの試練弟子入り大作戦憲法ってのはもともと実践に勝つための手段として編み出されたものだ負けたらそれまで生死をかけた戦いの中から生まれてきたいつどこでもどんな相手とも何人とでも戦えるそれが実践のための憲法よ 道場で1対1でちんたらやってたって真に強くはなれんでもうん今一つ分かっておらんようだな、えー、そうじゃな俺からこの帽子を取ってみろいつどんな方法でもいいもし帽子を取ることができれば弟子にしてやるえよし やもうバテたのか平気です そんな当たり前の攻撃が通用するかちっとは工夫しろ妖精同士に触ることもできないなんて今までの修行は無駄だったのかな お前だけが陽線同士を独り占めにするなんて許せん老師が一緒に修行するように送り出してくれたんだねうんにゃ抜け出してきたの近くの村の手伝いに行くと言ってねまあ好きにすればいい大臨時の優等生が何人集まっても同じことだと思うがな <laughs> 大臨時を甘く見ないでほしいわ憲法は美学です これは頼もしいわい。 <laughs> 楽しみにしているぞ。妖仙同士から帽子を取るのは今の僕らじゃ無理だよ。しかしだこのまま大臨時が馬鹿にされては悔しい正面から攻め込んだって体に触ることもできないんだ何かいい手はないもんかのう 要するに帽子を取ればいいんでしょ何かいい手があるのか <laughs> 綺麗な花には毒があるってね私みたいな清純可憐な乙女こそ悪知恵で溢れてたりするわけよもったいぶらずに早く言えよその前に一人どうか一枚ずつえー、お金取んの当たり前よこっちは才能の切り売りしてんのよしっかりしておる 時は赤ん坊も同じよなるほどしかし何か気が進まんの帽子取りたくないの 飯お前が作ったのかうちはもともと飯屋ですからね姉ちゃん譲りの腕前ですよほううまそうじゃなそりゃもう味は保証付きです両手さえ塞いじゃえばもうこっちのもんようっくっくっ ゃ動けまい親指のあたりを軽く押さえられてるだけなのに動けないなんて残念だったな いくら要先導しても頭の上はガラ空きようんそれは言えるかもしれんおっ ルとは変わった天気じゃの。く <laughs> そライチ次の作戦だもうないよ何何今なんて言った待てライチ待て大臨時の中にも変わったのがいるんじゃな。 町へ行くぞついてくるかああ珍しく再銭が入ったんでなえちちょっとどうしおい銭で酒飲むんですか小娘に知恵を借りるより俺が酔ってる時の方がチャンスかもしれんぞ。えー 兄ちゃん酒だあと2本追加だ参ったな全部お見通しって感じだお待ちどうさまえ姉ちゃん今日は綺麗だねやだまるで隙だらけのように見えるのに全然歯が立たないん 始めたあまだまだだもう一軒行くぞ の届くところなのに遠く感じるな何とかしないと本当に追い返されちゃうぞ珍味のやつだいぶ焦ってんな息を潜めていたところで狙いが手に取るようにわかるわ 左に人あ壁の後ろに人が隠れてる気づかれたかあの水平こないだ ついただけなのになんで反対側の4人が吹っ飛んだんだこれは話に聞いたことがあるぞ確か通背剣壁を通して向こう側に気候をぶつけるという高度な技だ しの技を使いやがってこの間俺の仲間を痛めつけてくれたのはどうやら貴様に間違いないようだなぞろぞろとまあ壁の向こうの懲りない面々じゃ妖戦同士及ばずながら加勢させていただきます加勢はいらんお前がやれいい弟子になりたきゃこれくらい一人で片付けろ 当時ほれよそ見をするなじじいの次はガキだとよなめられたもんですな俺たちもこいつは俺に任せてください仕方ないやってやるよくらせっとどれお手並み拝見といくかな るうわ出たなこれが離れしたやつの手口 Boom! れからが本当の勝負よ手を出すんじゃねえさあかかってこいどうしたかかってこいよ貴様の腹にこいつをぶち込んでズタズタに切り刻んでやる 酒瓶に心を奪われて動きが鈍くなっていやがるさっきまでの元気はどうした目が汚いぞ <laughs> 近づいてくるのかクソよく見えない 回りおってこのガキめそのガキ相手に何生きがってんだどうし出てきたなじじいそのじじいを倒せるがなこの酔っ払いが 何のつもりだ何かのまじないかさあ来いわざわざ手を出すなんて一体どういうことだ の手は目障りだぜだいぶじれてきたようじゃな。 手がズタズタになったのに絶妙のタイミングで突きを打ち込むとはそうかこれが実践憲法実践じゃ役に立たねえんだよ大臨時憲法は 通りだ僕には手も足も出なかったなんてことだ僕は今まで何をやってたんだ大臨時で どうしまったんじゃいつもなら少しくらいやられたって元気いっぱいなのにマッキー金味よはい実戦での憲法に型などない さっきの戦いで相手は割れた瓶でわしを威圧したそこでわしは手をかざして相手を威圧した相手はその手に気を取られ見事わしの術中にはまったのよ真剣勝負では相手に勝つためにその場に応じて戦法を変えなきゃいけないのさま大臨時の修行からは学べんことがいっぱいあるわけよ僕は対応しきれなかった なにあの大男を二人も倒せばまずは九大点だって九大だってほらよ帽子へへ <laughs> ええということは弟子にしてくれるんですねまあ明日にでもその門の額を直しといてくれやったやったぞ だなチンピおめでとうこんなこんなよかったなよかったな珍味の頑張りにさすがに厳しい陽線同士も心を開いてくれたようです珍味の前に一体どんな厳しい修行が待っているのでしょう